diolch am y gwahoddiad yma i gadod yma heddiw. Diolch am y bwyd a diolch am y croeso. Ac mae mor hyfryd y tydi gweld hen wynebau, cyfarwydd iawn a fi o'n blaen ni. A fi na y meddwl mae fi yn unig o di mynd i idrach yn hen. <laughs> o diolch bod ni yma heddiw i gofio i am. Peidio byw ar hynny, ond i gofio 20 mlynedd yn ddiweddarach, just ryw un ddigwyddiad na tharodd o ddeud y gwir fawr mwy ond mae fawr mwy na ryw 20 munud ond mae o'n ddigwyddiad sydd yn bell gyrhyddol, cyfeddol. wel ar ai beth fyna hyd y gymaint y iswyd a'r heib a'r holl sylw a'r oddwyd iddo ac a'r oddwyd yn wir i safla israddol yr iaith Gymraeg yn hanwyl iaith ni a'r brwydyr Feidrwgwydyr pitw drosti, ond yn hytrach yr effaith ar feddylia llawer iawn o Gymru, a hyn i Gymru trwy'n galon, hen ac ifanc mewn gwirionedd, oedd hyd ddechrau y 60au wedi i parlysu, a dyma gwir, wedi i parlysu gan ansicrwydd ac amheuon a chan ofn a chan obaith. Bellach, ro'n ar yn y plith ac edant yn nof yn y galon y gellid symud mynyddodd bod unrhyw beth, unrhyw beth yn bosib am bod ni hyd yn oed yn mynd i ennill yr hyddaf. Mi gawson ni'n dod statws swyddogol, mi gawson ni arwyddion ffyrdd ers hanner canrif bellach. Mi gyson ni Sianel ers deigiau mlynedd a senedd ers chwarta canrif ac Wele safle a chyflwg ein iaith erbyn hyn. Dwi'n gadael i ddychymig bob un o'n chi, mynd y dren ar y mater yna. Methiant, methiant, methiant ydw i'n ei weld beth bynnag ar y cyfan o'n cwmpas. Wath faint gyda ni'n dybio bod ni'n ennill. A da ni'n dal i fethu. Ac mae Gymraeg yn marw dan yn dwylo ni. A mae gen i wynebu hyn. Mae o'n digwydd y funud yma. A fawr neb yng Nghymru i wylo i siom. Rwan, mae angen, yn does, am filwyr dawr ac ysbrydoledig yn yn, yn, yn bywyda ni, ynde. Ynde? A mae yna rei, mae yna rei efo ni o hyd. Hogia ac enod, a gwir ac ragad, sydd fodlon codi penna i'w chlaw y parapet. Ac yn ystod y trigiawn yna dwytha yma, mae yna ganoedd, yn wir miloedd, fi ac i'w ran o leia yn y brwydr hon. Ond y caswyr ydy, wrth gwrs, mae ychydig ydy'r rhai alynodd. Mae rhai ohonoch chi, diolch i chi, a diolch am hynny, wedi glynu. A mae yna rei yma heddiw sydd wedi sefyll ac wedi dyfalbarhau. A diolch am hynny. A dyna oedd y braf oeddoch chi rwsyd, y meddylia cynnar, uh, nyddia cynnar Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Pobl ifanc oedd ar dan yn wirioneddol dros y Gymraeg. Ia, yn ffiliaid er i mwyn. Da chi wedi clywed rhai o'n nhw'n siarad eisoes iddiw. A dyna o'n i de oedd Charles Fawr Saunders Lewis yn ei ddarlith radio Tyngedr Iaith, 1962. Eleg ati, dyma un efo, eleg ati heb anwadalu. Ia, heb anwadalu. Heb unrhyw lol. Heb smalio, na rhagreithio, na hel esgusion. Gaddal fel gair, a dwy law yn dyn yng nghyrn yr arad. Ac yna, mae, mae Saunders Lewis yn llichio atan ni dyn gair yn anogaeth, yn fain cawb ac yn her i bob un ohono ni hyd heddiw, dal y berthnasol ac ymlaen i yfory hefyd, yn sylfaen mewn gwirionedd i'n pwydaniaeth a dyheadau ni. A dyma nhw, penderfyniad, ewyllus, brwydro, aberth, ymdrech. A mae hynna tydi yn dweud y cyfan. Ac wrth i rywun drach yn ôl drach i gefn i'r gorffennol. Weithiau'n ddigon hiraethus, dro arall yn, yn gignoedd ddadansoddiadol, a thro arall efallai yn hyd yn oed yn edifeiriol. Mae rhywun fel fi yn bwnd ofyn i ba beth y bu hyn oll. Wel, y matab i her fawr, Saunders Lewis, nath y gymdeithas, yr her honno wedi illiwio a safiad digyfar Trefor ac Eileen Beasley, yr anogaeth a'r esiampl y methasom ni yn aml iawn a'i dilyn ond yn achlysurol, os nad yn fymbriol hefyd gydol y blynyddoedd. Fe bethodd y mwyafrif llethol a dod i'r engoedd cyfeillion gad, breuddwydwyr, clawd y byd. A dyna mewn ryw ffordd ryfedd, fi effaith a dylanwad protest Pont Llefechan a'r fe ddylfryd llawer o bobl. Roedd pob peth fwyach yn bosib. Pob peth yn bosib. Fe all breuddwyd fod a dod yn wir. Fe godwyd yr hen law farw yma. Fred yn sôn am dan ei gyna. Yr hen law farw yma. Oedd ar y gwara pobl oedd gynt yn petruso ac yn ofni. A hyn yn eironi ddigon er gweitha gwrthwynebiad swyddogion Cymdeithas yr Iaith, gwyliwch chi, ar y pryd, pwy rai oedd yn ymbil arna ni i ymatal ac i ymbwyllo. A dwi'n clywed llais bwlch y llan drian yn ymbil arna ni i fod yn blan da. A fi'n siarad dweud, efe? Rhaid i chi ganco, neu mi fyddwch yn y jail. Ac yna, y dlec ar ôl o wn parod Neil am checin, gobeithio'n wir y byddwn i. Ac yn llofft y fôn caffi oedd ni, a'n penna yn ein plu, wedi methu llwyr a chael yn bwcio am sticio posteri ar waliau swydd a post. Do'n i'n bersonol, ddim yn fano yn swydd a post, ond o'n i wedi mynd gyda grŵp llai i geisio gwneud yr un peth ar y furiau swyddfa'r heddlu. Ro'n i'n dal, a dweud y gwir, am luchio bricsan drwy ffenast y lle i wneud yn siŵr o ei cael arestio. Penri Llanbedrog, nath fy nagwyllo, mae ffôl o beth fydda hynny. Dwi'n i ddim pam, a dweud y gwir chwaith, ro'n i'n gweld y bwriad, rhaid dweud, yn un champion. Wel, yn yn holau i loft yr o'n caffi, beth bynnag, pob un a'i gymffon yn iafl. Roedd dadla poeth yn ynglyn yna, be i wneud rwan. Ac roedd y syniad o fo'i ffidil yn y to yn anathema i lawer ohona i. A dwi'n siŵr, bethau siŵr mae Gwilym Tudor gynigion heb unrhyw, heb hel unrhyw ddail yn byd ei bod ni'n cael ffordd ar bod tirchan y brif wythian yma o o Aberystwyth i law i weddill Geredigion. Diolch ti Gwyl, o be nes di wirach y fwy nag oeddet ti wedi feddwl erioed. Nes ti eich mygu pa mor bwysig oedd ebychiad y diwrnod hwnnw. Wel, rywidian, ddau dwsyn, wirach ar y mwyaf tri dwsyn, bentrodd i lawr at y bont, er bod yna bron i bedwar udian yn honni bod nhw'n o. Ond doedd yna mond rhyw ddeg ar udian beth felly o'n o a gadael y gweddill yn hyd a swyddogion nerfus Cymdeithas yr Iaith i yfed agor o waddod coffi'r caffi. Does na fawr neb o protestwyr y bont ar yr ochr braf i bedwar idian oed bellach. A mae nifer o'r fyddin, y fyddin ddach betris honno, ond penderfynol, yma heddiw ac mor braf fel y dydys ydych gweld chi i gyd. Ond bellach y swaith, fel da ni'n clywed, mae nifer dda wedi'n gadael, wedi'n gadael. Uh, Y diwedd ar wrth gwrs, bu farw yn gynharach eleni, dir odres, dwy'n galon, olygydd llais y llyd y Brig Thomas, hogyn o Bongath. A wyddoch chi beth ath Pontrebechan yn do, a dos go dda, dweudwn ni, o ryddin i weithio na milwyr ifanc ac amlwg cymdeithas ag eraill. Fe ddisodlwyd ansicrwydd ac, ac ofn gan ryw don o hyder ac awydd i weithredu. Cofiwch y geiriau, penderfyniad, ewyllus, brwydro, aberth, ymdrech. Ond beth am heddiw? Beth am heddiw? Mae rhaid i fod heddiw. Lle rydyn ni arni wedi'r blinion blynydda? Wel mae'n anodd, anodd iawn gynnon ni gyfadda yn bod ni mewn yw sefyllfa yw ddeifor gyfarfod mewn cerid croeso mewn yw impas mileini mewn gair mewn picir Fe enillwyd mwy neu lai y frwydr dros statws swyddogol ond eto wyddoch chi mor gyndyn mor gyndyn ydy'r Cymru o ddefnyddio'r brintiau a gostiodd mor ddryd Goeliwch chi, Does 'na ond chwech i wyth y cant yn defnyddio ochr Gymraeg twll yn y wal, y mancia, tre Cynarfon. Fe gododd twf anhygoel ysgolion cyfrwng Cymraeg. Fe gododd hwnnw stem garw yn dod yn ystod y blynyddoedd hynny ac wedyn yn yr ardaloedd Saesnigedig. A gwb, a gwych o beth ydy, ydy hynny Ysgolion, a nifer ohonynt, yn gant y cant cyfrwng Cymraeg. Eto i gyd, dim ond rhyw 50 y cant o addysg uwchradd Sir Gwynedd, sydd bellach trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n sefyllfa drychinebus. Ydy Robert, mae hyd yn oed Sir y Fôn yn wella hynny, a mae hynny'n ddeud mawr. a maen nhw'n dal i frolio'n hyllid yng Ngwynedd i bod nhw'n flingar yna, yn flingar. Wel, beth bynnag. Gyda ni hefyd yn chwanog y tydan, o ddilyn yn ufudd, a di gwestiwn polisiau hanner llywodraeth sydd ni yng Nghaerdydd. Polisiau glastwn a digon trwy llodres a'i dilyn nhw gan dybio i bod nhw'n harwain i, i ryw borfeidd gweithog. Waw. Waw eto. Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2010. O tydio'n swnio, dydy, yn uchel geisio, beth bynnag o'i diffiniad nhw o siaradwr Cymraeg. Mi allwn ni'n hawdd ddychmygu'r map buddigoliaethus o Gymru'r miliwn siaradwyr. Dau fan hyn, a dau fan draw, a dau ym mhob man dros Gymru. Ben Baladr, wedi hau yn fympwyo yn union fel cyrraint mewn sgwnsan cenedl ail iaith byddai honno, cofiwch. Ai dyna'r nod, ai dyna'r nod, gwantwch, mae cenedl o chwarter miliwn mewn cymunedau Cymraeg gan mil mwy gwerthdal. A dyma hanfod ein brwydr ni, dyma hi, ein hunaniaeth a bod. A fydd bynnag, Mae'n chwarter y deigian mlynedd tan 2050 eisoes wedi, wedi pasio ni. A beth sy'n digwydd? Dim cynnydd. O y waith a hynny, mae'n leihad. A hwnnw'n leihad, trist a gwironeddol. Dwi'n gallu nebus a dweud y wir yng, yn y cyfrifiad dwytha. Os gael dweud rhagor, peidiwn felly. Peidiwn felly a derbyn yn ddi halan y pethau a, a, all swnio yn dda. Mae cael dydd mewn mwy nag un ffordd yn gallu bod yn dra trellodus. I hach nhw ydy Iori Thomas, a Nes Edwards, a Leo Apsi, a Neil Cynog, ac Ian George Thomas hefyd. A mae Ceini yn sicr yn deilwm iawn o'i tras. Ac yn y pedra, rhywbeth bwysol yn dweud i grym. Yn y dwylo ni, Ac yn yn gwahanrwydd ni mae o. A mae rhaid felly rhoi'r iaith Gymraeg yn gwbl ganolog iawn ddigymysg yn y gwleidyddiaeth oll. Gwarchod y Gymraeg ddylai fod yn hanfod ein polisia cynllunio, ein polisia tai, ein polisia addysg i enwi ond ti. Mae ofn yn teg nasu, mae eisiau ni ddeall hyn. Mae ofn yn teg nasu yn yr oll bron o'n i siroli. Cynghorwyr yn crynu rhag orfod wynebu unrhyw atgaser o ar law mewn, mewn fudwyr gwladychol neu Gymru teog. A mae hwn wedi bod y fatar digon delicet os na cynhenus ers erioed yng ngwleidyddiaeth yn mudiadau gwladgarol. Cynghorwyr yna yn gwaredu a colli poblogrwydd, colli pleidleisia, ac wrth gwrs coll, colli'r lwfans o ryw 15,000 o bunna y flwyddyn. A dyna pam y mod i mor gry dros y chwelyd i un o'r agor i agoriaethau brwydyr yr iaith yn y chwedegau, sef yn bod ni wedi canolbwyntio ar yr iaith a dim byd arall. A thybio yn gywir, A mi 'swn i ddal i dybio bod yna digon o bobl eraill all uh, ymuno ac ymorol am faterion amgylcheddol, niwclear, hawliau bob math, heddychiaeth, cnesu byd eang, y pethau 'ma gyd, er, er pwysicad y bôn, digon i'w diwrnod ma'n debyg i ddwb i hun ddidau. Fel ar y gorau, rhyw bychan ydi milwyr yr iaith gydag adnodda hynod o brin. Peidiwn felly a'i gwastraffu nhw ar y brwydra eraill os gwelwch chi dda, ond ar yr iaith yn unig a dim byd arall. Ro gan gwylyn Hiraethog, hi, a mae Daniel Rwan mewn cagair yn un o'i noela yn cyfeirio ato. A mi fydda'r hen gi yn ymlid sgwarnog. Ond o'r pe gwelai o sgwarnog arall, elai ar ôl honno. Ac un arall yr un modd, ac un arall, ac un arall, ac un arall. Dagra pethau wrth gwrs oedd, na ddaliodd o unrhyw un ohonyn nhw. Yda ni'n ymddangos, yda ni yn debyg i gi gwylym Hiraethog. Ac os dyried y gorffennol, y wers bwysicaf oll y dylan ni dysgu ydy bod angen dybryd mwy ag erioed mwy nag erioed i gael llun o weithwyr a gweithredwyr o fewn ein cymunedau Cymraeg yn arbennig yn bwydro a gwerchod a gwneud hynny heb gyfrir gost. Gwyr ystyr y dill di-drais yng nghyd-destun brwydr yr iaith fel yr eoed ydy mynnu mynd a'n brwydra i'w pen draw a nochel. A dyna bryd y gwelwyd yng Nghymru egin chwildroad, trwy weithredu, cyfraith neu beidio, ac un cam bychan, bychan, ond eto allweddol, oedd protest Pont Grechan. Yn y daith, teg at newid meddylfryd cenedlaetholwyr a maes o law bobl Cymru. I roi peth mewn ffordd blynach ac efallai mwy pigog, mae'r siarad drosodd ac mae'n hwyb bryn hawn. A dyna oedd her ddiangof yn wir, Saunders Lewis, ele'r ati o ddifri a heb anwadalu. Ac ers blynyddoedd bellach, mae mi dandod llwyr yn llysoedd barn yng Nghymru yn llethol. Mae ein carchardau yn weidion, gyda ni dal i golli tir. A rhaid dod â gweithredu gwirioneddol yn ôl i flaen yr agenda a gwneud hynny heb gyfrif gost, rhaid mynd tros y tresu unwaith yr agor. A hyn fydd gwir hanfod llwyddiant Cymdeithas yr Iaith dros y blynyddoedd. A mir ydy'n ni tydan yn gwybod hynny'n iawn. A mae'n hyn am les ni wedi trechu ni beryg. Ond rhaid fydd dwysau, dwysau y gweithredu ac mae ffyrdd bynnag fydd hwnnw. A gwneud hynny yn unol ac yn unedig. Gallwn ddiolch bod o hyd ymhlith milwyr yr iaith, rai sy'n sylweddoli gwerth ac arwydd o cad a gwirionedd yn ogaeth yr fath. Wedi'r cyfrifiad dwythaf yma, yn anodd yn dydy cael calon i weithio. Mae gymaint haws anobeithio, a hynny wrth gwrs fyddai'n tanc terfynoleg yr iaith. Na fyddwn drist, dim byd o'r fath. A dwi am orffan y prawn yma, a dau ddyfyniad. O ddau gyfnod gwahanol, yn gyta, Lewis Valentine, un o drwy'r Penybeth, yn anerch cymdeithas y Belin yng nghoi Poeth, Geretsam, ganol y 60 pan oedd y frwydyr iaith yn dechrau poethu o ddifri. Hwyrach, meddwl fo, hwyrach, na diw pethau mor ddrwg yng Nghymru, ac y typiwn. Un o'r pethau sy'n gwneud i mi gredu hynny yw bod yn ein plydd gen hedlaeth o bobl ifanc gyda thlwc a welwyd ohono yma yng Nghymru o'r blaen. Dyma hedlaeth o bobl ifanc na diwn ofni dioddef. Byddaf yn meddwl yn aml am eiriau fy fasor Powell Nid dyletswydd yn unig yw dioddefaint, ond mae hefyd yn ddiwrddas. Rydyn yn magu cenhedlaeth o bobl ifanc yng Nghymru sydd wedi dirnad y gyfrinach yma. A diolch chi bod nhw'n mynd dros y Tesi. Fedrwch chi ddim ymladd a meinioes cenedl heb hynny. Ia, Lewis Valentine. Arwr. A rwan i'n blynyddoedd ni. Ddeng mlynedd yn ôl, mi fydd yna ddathlu gyffelyb i heddiw yma yn Aberystwyth ac mae'n werth dyfynu geiriau cadeirydd Cymdeithas yr Iaith ar y pryd, Robin Farrar. A dyma nhw, mae o'n yn hasgoffa ni o holl ymdrech yr hanner can mlynedd cynt. Medda fo, fyddwn ni ddim yn hoffi meddwl beth fyddai wedi bod yn, beth fyddai wedi digwydd i'r Gymraeg pe na dau protestwyr wedi bod yn barod i wneud safiad i dorri'r gyfraith a chymryd y cyfrifoldeb yn hollol. Ac mae gorffennol yn bwysig, ond wrth gwrs mae'r dyfodol bellach yn bwysicach. Cofiwn y geiriau, penderfyniad, ewyllus, brwydro a berth ymdrech. Dyna'n harfogaeth boed ni'n ifanc, yn ganol oed, neu yn hen fel fi. Maen nhw gyda prosor hys Mae glynu glos i'w dyniad wrth Gymru fel y mae, a dewi ser i blynged, arddel i gwarth a'i gwael, bydd Cymru waith beth o'i hawd, y mer esgyr ni am cnawd, a cosi diw ei ddiedi, ac uchel geisiol gryw, yn dal mae dirmagedig yw pler cymrodyr gwyw. Dyled a ddel, chaid i mi mwy, sefyll neu syrthio, gyda hwy. Diolch am gael bod yma yn eich bydd.